E ora 5 jumate. Sunt în drum spre concursul uh, Urban Park Fishing Challenge, ediția 3. Scopul meu este să nu ies pe ultimul loc, fiind primul concurs la care particip de pescuit. Așa că să vedem ce, ce o să se întâmple. Ha? Ce vorbești? Bravo! Ha? Ba da, 5 puncte. Foarte tare. Stai că vin acum. Bun. Să-ți... Băi, da, l-ai găsit. Thank you. Oh. Lucky me. în sfârșit, dar nu are 35. Straf frumos. Dăm drumul. monstru. Punctează, ceea ce e bine. Eliberarea monstrului. un strap. Se întâmplă ceva aici. Eliberarea bestei. Up. Contabil. aí, mo. Tot strap, mă, incredibil. Uite-l, mă, cât de mare e. Șalău! Zbori. Of, pixurile astea. Nici nu mai măsor. Și e gata. Două. It's better not to talk at all.